大家好，我是 M B 大雄 Much Bear。今天没有看错，我们要看的就是这两盒。这两盒呢，就是 Comisa 嘛，弹力斗的本人的模型 S H F。呃，今天开箱的位置比较有目，这是我的电脑椅， <laughs> 电脑椅，然后加上一块板子，再盖上我的可爱的棉被，它就变成我的开箱桌啦。要不然之前的开箱方式有点麻烦。 那我们今天就来拆吧，开箱。嘿，唐迪罗，喜怒哀乐。那让我们来看看它里面有什么东西吧。哦，我看到他表情了，好像比原本在图片中看到的更像本人呢。本人，更像本人呢。 哦，那我们把它全部拆开吧。哇，等一下，我的眼线好像有点被吹，可是整体上是没有问题的。因为刚刚的亮度好像有点太亮，所以我调整一下亮度，真的很棒哎。为什么会一次买两只呢？因为这次的 S h 学府非常的机车，它喜怒哀乐。 分开放真的是快把人逼疯了，而且还是纹上限定哦。其实我对于这一只的角色的喜怒哀乐，其实我也搞不太清楚。但我觉得他从头到尾就只有很疯癫的脸而已，我没有感觉到什么喜怒哀乐的差别。 <laughs> 这一只除了有附上了一些脸啊以及手以外啊，它在第二组西黑色西装版的这一组呢，还有附上了一个 Angelus o 钥柄。 他九十九条命复活的时候会使用的这个水管，很像 Mario 的水管这样。为了要集齐所有的脸，所以只好两只都买了，这样才会有四个表情。如果要认真说起来的话，总共是六个表情，因为两只的脸它本身又各自又有一个表情在。那他副的手呢，有拿卡夹的手，就是卡夹的手。 以及指着别人的手，然后另外一只呢，也是差不多就是卡恰的手，以及指着别人还有握东西的手。其实两只的东西大同小异，主要是因为衣服的颜色不一样，以及它脸雕给的不一样。那我们现在就近一点看他的东西喽。他的脸的细致度很高，因为他这个是用三 D 猎印的方式去做出来的脸雕，就跟那个《神力与超人》系列是一样的，都是用三 D 猎印的方式去做出来的。 所以脸的造型度是很够的。我来换一张他最经典的颜艺的脸。他的脸其实是有点稍微惨白，因为在剧中的时候，脸是比较偏偏白一点。他的颜艺的表情部分呢，还原的还蛮蛮 OK 的，就是还蛮拟真他原本在剧情里面的时候的表情。就呀哈哈哈表情。那格动呢，就跟。 一般的 SHF 一样，基本上它可动度是非常够，而且 SHF 呢是非常适合把玩的一个模型。只是要小心的是这边脚踝的部分，SHF 比较容易坏的是脚踝的关节部分。那其实这个脚踝因为长骨的关系，也没几乎没有可动度了，就不用太在意它了。它这次的骨关节里面有做另外一个关节部分，然后作为它的强化，可动度还不错，而且没有，并没有被西装外套所挡住。 所以脚可以开的弧度还蛮高的，还不错。那至于他手拿卡夹部分呢，是要稍微施一点力气以后才装上去。不过装上去以后，那个威力感真的还蛮强。哈哈哈拿着卡夹的感觉，只是说呢，SHF 因为他在换手的时候关节会比较紧一点，所以在压进去的时候。 可能稍微注意一下，他说这个手的那个小小的手指的部分呢，会去压到然后会断掉，所以这一部分在装的时候，可能要不要注意一点。这个拿卡夹的威力感真的是感觉就是霸气到一个不行啊！弹力斗 c a l l me summer。他的脸雕真的是还原度还蛮高的，或许在影片上面看起来不太那么像，可是重点是，如果说你直接买到东西，或者是去朋友旁边有买了。 去看一下，你会发现说这个相像的程度其实非常的高，比起一开始他那个公布的时候，公布这一组的时候的照片，来的像本人很多，这真的是还蛮厉害的。这一张一点点笑脸的脸就有一点微妙了，他好像神韵没有抓到非常那么像，没关系，我觉得其他的表情都做得非常好，这是没有问题的，容许范围内。不过这一个水桶就有点可惜了，他好像没有什么。 机关可以使用，所以它就顶多就是复活起来这样站着而已，没有什么其他嗯可以好好使用的地方。后面好像有一个这个插烧的部分是可以插入支架以后直接插到背上，可以帮他做固定的姿势。不过其实也不用担心，SHF 本身的站立的稳定度就非常高了，所以几乎不需要支架也可以非常好的站立。只是说我的这一个。 临时桌子可能比较没办法让他好好的站着，这很无奈。 <laughs> 这两只真的很值得收，虽然说它是魂商限定，目前市面上可能比较难买到，价格也会比较高。可是如果真的有看到的话，超级值得购入。嗯，不过也是只有限定 XZ 系列的假面骑士迷啦。 <laughs> 等一下会放一些我今天开箱完以后拍摄的照片给大家欣赏，让大家知道说哦这一只的。 值得购买的成都大辣片。我是 M B 大雄，Much Bear。看完我拍摄的照片之后啊，记得要订阅、按赞加分享。那我们下次见喽，拜拜。